Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga omad tilayman. Hozir video chiqaradiganimizda faqat 27-chi haqida video chiqaramiz. 220 dona saplovli biletimiz bo'libdi. Biletimiz narxi attiga 500 rubldan, o'p shu bilet o'yinimizda 599 ta priz 63 ta. Glavni prizi 100 ming rubl, bir dona 50 ming rubl. Yana 10 mingdan, 5 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bor. Kartaga xurshid deb chiqadi. Bilet narxi 500 rubl. Talab sahran chek qilib talasangiz, xudo xalagan bo'lsa, maksimal vatashga qilsangizlar, uja finalimiz bo'ladi. Hammalaringizga omad yor bo'lsin. Hamma tona burtbor izot mehim. Э, яъне бози 27 ба 220 дона билеташ мондааст нархи билеташ 500 рубл обши билет дар бози 599 дона приз 63 дона главна призаш як дона 100 000 рубл як дона 50 000 рубл бо 10 000 7 000 6 000 3 000 2 000 як ёмат конверте пули ҳаят карта ба номи хуршед обши билеташ 599 дона призаш 63 дона супед карда билет биги карта ба номи хуршед нархи билеташ 500 рубл ҳаматона вуртбори зиёд падишка шумо яъне пешрафти برای мешавад шерои олоф илтимос мекунем ки якта якта падишка барои падишка якта якта лайка бизанед ҳамаингизга لایک каттара ман jigarlar bitta خد басиб оинда تیزه به давом زاتی که аттига besh بودن rubldan худо халаган бўлса финалда ишдат қилингиздар همه омад اومد یور деб خلما 100 میلیون рубл дуринг ашшингиз бўлсин